तपाईँ लाइफमा के चाहनुहुन्छ money prestige fame good relationship अथवा हेल्थ के चाहनुहुन्छ अनि यी कुरालाई पाउनका लागि यस्ता फ्रेमवर्क यस्ता फर्मुला भइदिएको भए ताकि त्यो कुराहरू पाउनका लागि चाहिँ यस्तो सजिलो माध्यम भइदिएको भए कति आनन्द हुन्थ्यो कति रमाइलो हुन्थ्यो welcome to everyone it's me Simon Rai तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू अपडेट हुनुहुन्छ र आजको यो भिडियो यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एउटा ट्रेनिङभन्दा कम हुने छैन सो आजको यो भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँहरू आफ्नो लाइफको डेस्टिनी क्लियर बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु र यदि अहिलेसम्म यदि यो कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँ आई थिङ्क लाइफको कुन पार्टमा छु भन्ने कुरा तपाईँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ सो यो भिडियोमा म यस्तो फ्रेमवर्क दिँदै दिँदैछु तपाईँहरूलाई जो eighty to twenty principle rules हामीले पढ्ने गरेको एउटा रुल्सलाई पनि यो रुल्सले चाहिँ फ्लप गरिदिएको छ ओके ओके सो यो भिडियोलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हामीले के पढ्न गइराखेका छौँ भन्ने कुरा अलिकति म क्लियर गर्न चाहन्छु हामी लाइफमा अभियसली पनि गुड इन्कम चाहन्छौँ गुड लाइफ लाइफ चाहन्छौँ फ्रिडम चाहन्छौँ ओके देन आफ्टर त्यो चाहनुको लागि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ इन्कम नै हो र इन्कम कति टाइपको हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो भिडियो पश्चात चाहिँ तपाईँहरूले क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास दिएको छु सो म तपाईँहरूलाई यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु म आज यस्तो फ्रेमवर्क तपाईँहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु जुन फ्रेमवर्क जुन फ्रेमवर्क एकदमै लाइफ चेन्जिङ फ्रेमवर्क हुनेछ र तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ रोबर्ट कियो साकी जो वर्ल्डको बेस्ट सेलिङ आथर हुनुहुन्छ र उहाँको बेस्ट बुकहरूमध्ये सबै बुकहरू बेस्ट एन्ड बेस्ट फाइनेन्सियल एजुकेसनसँग रिलेटेड बुकहरू रहेको छ र यदि तपाईँहरूसँग पनि तपाईँहरूले पनि पढ्नुभएको छैन भने फाइनेन्सियल बुक्सहरूमध्ये सबैभन्दा मैले रिकमेन्ड गर्ने तपाईँहरूलाई रिज द्याट पोर द्याट नै हो र यसले धेरैको आँखा धेरैको यो सोच्ने सक्ने यो माइन्डलाई चाहिँ एकदमै फार बनाइदिएको छ so it will completely change तपाईँको माइन्डलाई पनि मैले ट्रस्ट गर्छु सो यो बुक तपाईँहरूलाई पनि म रिकमेन्ड गर्छु र यदि तपाईँहरूसँग छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बुक प्रोभाइड गर्नेछु अथवा तपाईँहरूले चाहिँ म्यासेज गर्नुहोस् यो बुक प्रोभाइड गर्नेछु okay then after rich dad poor dad सँगै नेक्स्ट सेक्वेन्स सेरिज निकालेको बुक हो a cash cash flow quadrant cash flow बुकबाट मैले आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ एकदमै best and best financial related अथवा आफ्नो लाइफको कुन पोजिसनमा छु भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट फ्रेमवर्क तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु सो लेट्स गो हियर है हामी लाइफमा इन्कम भनेको चाहिँ हामी एक र दुई एक र दुई भन्नुको अर्थ तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो होला म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गरेर देखाइहाल्छु okay So one and the second thing is two. What am I confused with One and two. Moisle Barna Sancho awareness awareness E one and two like mo is like study separate ratio. one is called one is called passive income, active income. Okay. One is called active income. And the second one is called passive income. Passive income. Yeah. लाइफमा अथवा चाहिँ वर्ल्डमा विशेष गरेर यो दुईवटाको मुख्य रोल हुन्छ एक्टिभ र प्यासन इन्कम र अब यहाँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले क्यास फ्लो क्वाड्रन्टको कुरा तपाईँहरूसँग जोड्दैछु क्यास फ्लो क्वाड्रन्टमा रोबर्ट कियोसाकीले मान्छेको लाइफलाई चाहिँ चार पार्टमा डिभाइडेड गरिदिएको छ म यसलाई चार भागमा डिभाइड गर्छु र and the first one is called A, the second one is called S, the third one is called B, and the fourth one is called I. E stands for employee, employee, employee. Ra B stands for S, S stands for self-employed. S stands for self-employed B stands for business owner. And the I stands for investor. I stands for investor. Okay, यसलाई फेरि लेखौँ S stands for self-employed. I stands for investor. Investor. Okay, so यही नै हो नम्बर वान एक्टिभ इन्कम यो भित्र पर्छ सेकेन्ड प्यासिभ इन्कम यो भित्र पर्छ अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने इम्प्लोइ इम्प्लोइको मेन अर्थ तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्नु अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ इम्प्लोइ भनेको के हो इम्प्लोइ भनेको चाहिँ लाइक तपाईँ हामी लाइक तपाईँ हामी नभनौँ कुनै कलेज पढ्छ कुनै एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ लेट सपोज उसको गोल एउटा डक्टर बन्ने छ र उसले कलेज पढ्छ उसले देन आफ्टर ब्याचलर पढ्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ ब्याचलर पछाडि नेक्स्ट लेभलको गर्छ कोर्स गर्छ नेक्स्ट लेभलको कोर्स गर्दै गर्दै गर्दै एउटा मास्टर डिग्री गरिसके पछाडि चाहिँ ऊ के भन्छ त भने एउटा डक्टर बन्छ एउटा डक्टर बन्छ लेट्स गो हियर एउटा लेट सपोज डक्टर भन्छ आफ्टर एमबी उसको डिग्री भ्याइसके पछाडि ऊ डक्टर भन्छ र अब उसले आफ्नो टाइम ओके यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा अब नेक्स्ट के छ भने हेर्नुहोस् है उसले आफ्नो टाइम आफ्नो नलेज आफ्नो टाइम नलेज इनर्जी आफ्नो टाइम नलेज इनर्जी आफ्नो सबै कुरालाई लिएर आफ्नो टाइम आफ्नो नलेज आफ्नो इनर्जीलाई लिएर एउटा एउटा हस्पिटलको लागि काम गर्छ र he will get he will get paid है आफ्नो टाइम आफ्नो नलेज आफ्नो स्पिरिटलाई लिएर चाहिँ एउटा हस्पिटलमा काम गर्छ र हि इज कल इम्प्लोइ है डाक्टर हुनसक्छ इन्जिनियर हुनसक्छ जसले चाहिँ विशेष गरेर एउटा कुनै सर्टेन फिक्स अमाउन्टमा फिक्स अमाउन्टमा फिक्स टाइममा काम गर्छ द्याट इज कल इम्प्लोइ र अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सेल्फ इम्प्लोइ भनेको के हो सेल्फ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो टाइम आफ्नो नलेज आफ्नो इनर्जी आफ्नो सबै कुराहरूलाई लिएर आफूमाथि इन्भेस्ट गर्छ भने आफूमाथि लगानी गर्छ भने that is call self employee let suppose let suppose यो डक्टरले यदि यो हस्पिटल सँगसँगै अथवा हस्पिटललाई छोडेर उसले चाहिँ यहाँ कुनै क्लिनिक सञ्चालन गर्छ भने क्लिनिक सञ्चालन गर्छ भने he is call self employee he is call self employee र सेल्फ इम्प्लोइ विशेष गरेर आफूमा आफूमा डिपेन्ड हुन्छ आफूमा डिपेन्ड हुन्छ आफ्नो नलेज आफ्नो स्पिरिट आफ्नो इनर्जी आफ्नो सबै कुरा आफ्नो टाइम आफूमा इन्भेस्ट गर्छ that is call self employee र बिजनेस ओनर्स भनेको के हो भने लेट सपोज यो डक्टरले क्लिनिक खोल्यो क्लिनिक खोलिसके पछाडि अलिकति धेरै चाहिँ उसँग पैसा हुन्छ र उसले चाहिँ यहाँ एउटा हस्पिटल खोल्छ हस्पिटल खोल्छ अथवा यहाँ चाहिँ एउटा कुनै करोडौँको लगानीमा चाहिँ एउटा बिजनेस गर्छ भने he is call business owner र बिजनेस ओनरले विशेष के गर्छ अब महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईँको एउटा डाक्टरले हस्पिटल खोलिसके पछाडि उसले के गर्छ त एउटा बिजनेस ओनर्स अथवा ऊ त बिजनेस ओनर्स भयो बिजनेस ओनर्सले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सिस्टम डेभलप गर्छ ओके सिस्टम बिजनेसमा चाहिँ सिस्टम डेभलप गर्छ डेभलप गर्छ डेभलप गर्छ देन आफ्टर त्यो सिस्टम डेभलप गरिसके पछाडि सिस्टम डेभलप गरिसके पछाडि उसले चाहिँ टु हन्ड्रेडदेखि अथवा चाहिँ तपाईँको टु हन्ड्रेडदेखि तपाईँको फोर हन्ड्रेड अथवा फोर थाउजन्ड कति हुनसक्छ इम्प्लोइ राखेर इम्प्लोइ राखेर चाहिँ यो बिजनेस ह्यान्डल गर्छ बिजनेसलाई रन गर्छ that is call that is call business owner you know यो भन्नुको अर्थ के हो भने एउटा बिजनेस ओनरले एउटा कुनै सिस्टम डेभलप गर्छ सिस्टम डेभलप गरिसके पछाडि दुई चार सयजना चाहिँ स्टाफहरू राखेर रा उसले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई धान्छ ह्यान्डल गर्छ र उसले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ म्याक्सिमम अरूको अरूको टाइमलाई नलेजलाई अरूको इनर्जीलाई अरूको स्पिरिटलाई आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ युज गर्छ that is call business owner for example अहिले म इक्जाम्पल दिँदै जान्छु फर्स्ट यो डेफिनेसनमा हामी क्लियर हौँ र देन आफ्टर अब आयो इन्भेस्टरको कुरा इन्भेस्टर भनेको को हो त इन्भेस्टर भनेको चाहिँ लेट सपोज कुनै व्यक्तिसँग अथवा तपाईँसँग अथवा कोही पनि व्यक्तिसँग दुई करोड छ क्यास दुई करोड छ त्यो दुई करोडलाई मार्केटमा पैसा बटुल्नका लागि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ उसले त्यो पैसालाई पठाउँछ भने द्याट इज कल्ड इन्भेस्टर अझ क्लियर हुनुभएर होला तपाईँहरू ओके म यो भन्दैछु त्यो दुई करोडलाई उसले कुनै स्टक अथवा कुनै म्युचुअल फन्ड्स अथवा कुनै रियल स्टेटमा उसले चाहिँ कुनै दाउ लगाएर उसले चाहिँ सबै कुराहरू बुझेर चाहिँ त्यो दुई करोडलाई एक्स्ट्रा पैसा गेन गर्नको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ भने that is call investor it means के हो भने इन्भेस्टरले के गर्छ त भन्दाखेरि पैसालाई काममा लगाउँछ पैसाले उसको काम गरिदिन्छ पैसाले उसको काम गरिदिन्छ he doesn't work for money इन्भेस्टरले मनीको लागि पैसा पैसाको लागि चाहिँ काम गर्दैन उसले चाहिँ उस उसको लागि चाहिँ पैसाले चाहिँ काम गरिन्छ गरिदिन्छ द्याट इज कल इन्भेस्टर र वर्ल्डमा अब वर्ल्डमा सबैभन्दा अभियसली सबैभन्दा चाहे चाहने हरेक व्यक्तिले चाहने कुरा यही हो कि everybody wants to investor everybody wants to कि उसको पैसाले उसको लागि काम गरिदियोस् र अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि तपाईँ कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ फर्स्ट कुरा तपाईँ कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोइ आफ्नो लागि काम गरिराख्नु भएको छ अथवा बिजनेस ओनर अथवा इन्भेस्टर कुन सेक्टरमा हुनुहुन्छ you नो र अब अब हामीले यो क्वाड्रन्टबाट यो क्वाड्रन्टबाट बुझ्नुपर्ने यो क्वाड्रन्टमा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् है रोबर्ट कियो साकीले हामीलाई यो क्वाड्रन्ट जुन यो क्वाड्रन्ट छ यो क्वारन छ जुन यो क्वारन छ यो क्वारनबाट हामीलाई यो क्वारन अथवा यो नेक्स्ट क्वारनमा हामीलाई जान अथवा यो क्वारनमा जान चाहिँ हामीलाई आग्रह गरेको छ सो किन भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् है हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसलाई म इभेज गरिहाल्छु विश्वको वर्ल्डको वर्ल्डको तपाईँको चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्ट अब म यहाँ लेख्छु तपाईँको नाइन्टी पर्सेन्ट मानिसहरू नाइन्टी पर्सेन्ट हजुर यहाँ लेखौँ यो बिचमा दुइटैलाई समेटेर लेखौँ नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ यो क्वाड्रन्टमा काम गर्छन् यो क्वाड्रन्टमा काम गर्छन् र ओन्ली टेन पर्सेन्ट मान्छेहरू यो क्वाड्रन्टमा काम गर्छन् ओन्ली टेन पर्सेन्ट पिपल यो क्वाड्रेन्टमा काम गर्छन् ओके यहाँ नाइन्टी पर्सेन्ट पिपुल काम गर्छन् र यहाँ टेन पर्सेन्ट पिपुल अब अर्को कुरा के छ भने अब हेर्नुहोस् है विश्वको विश्वको ओन्ली टेन पर्सेन्ट मनी चाहिँ ओन्ली टेन पर्सेन्ट मनी मात्र चाहिँ यो क्वाड्रनमा रहेको एनालाइसिस छ भने विश्वको नाइन्टी पर्सेन्ट विश्वको नब्बे प्रतिशत पैसा नाइन्टी पर्सेन्ट मनी मनी यो क्वाड्रन्टमा रहेको छ यो क्वाड्रन्टमा रहेको छ बी र आई क्वाड्रन्टमा र तपाईँहरू तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब नाइन्टी पर्सेन्ट मानिसहरू विश्वमा चाहिँ टेन पर्सेन्ट मनीको लागि चाहिँ फाइट गरिरहेका छन् र टेन पर्सेन्ट पेपलहरू नाइन्टी पर्सेन्ट मनीलाई युज गरेर चाहिँ वर्ल्डमा बिजनेस गरिराखेका छन् ओके सो सो अब तपाईँ हामीले यो पहिलो पोइन्ट हो भने नेक्स्ट पोइन्ट के हो भने नेक्स्ट पोइन्ट अझ अचम्मित कुरा के छ भने यहाँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अचम्मित कुरा के छ भने तपाईँको यहाँ यहाँ यो क्वारेन्टमा हामी तपाईँले जति आफ्नो टाइम दिएर हामी काम गर्छौँ लेट सपोज तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँले कति घन्टा कति आवर्स तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुहुन्छ let suppose eight into equal to your income अथवा इन्कम इन्कम भन्नुको अर्थ मनी होइन सो योर मनी भने यहाँ हेर्नुहोस् अब बिजनेस ओनरले के गर्छ त भने लेट सपोज बिजनेस ओनर्समा को को हुन सक्छन् मार्क जुकरबर्ग हुन सक्छन् हेनरी फोर्ड हुन सक्छन् बेल गेट्स हुन सक्छन् they are the business owners उनीहरूले कसरी अब काम गर्छन् उनीहरूको अर्गनाइजेसनमा कसरी प्यासिभ इन्कम जेनेरेट हुन्छ हेर्नुहोस् अब तपाईँको लेट सपोज मार्क जुकरबर्गकै कुरा गरौँ मार्क जुकरबर्ग फेसबुकको स्टिल नेपालमै पनि कति लाखौँ व्यक्तिहरूले काम गर्छन् र मार्क जुकरबर्गले के गर्छ त भने लेट सपोज एट थाउजन्ड उसले इम्प्लोइ हायर गर्छ एट थाउजन्ड इन्टु उसको एट आवर्स मात्र काम गरिदियो भने पनि एट आवर्स मात्र उसको काम अर्गनाइजेसनमा भइदियो भने पनि कति हुने भयो त सिक्सटी फोर थाउजन्ड यहाँ जुन काम हुने भयो अर्गनाइजेसनमा एक दिनमा अब हेर्नुहोस् है तपाईँको लागि कति आवर्स काम भयो इट सिम्स तपाईँको लागि कति काम भयो तपाईँको जस्ट एट आवर्स यहाँ अर्गनाइजेसनमा कति काम भयो एउटा सिस्टम बिल्ड भइसके पछाडि चाहिँ कति काम भयो sixty four thousand sixty four thousand hours in one day so this is call also time leveraging time leveraging हजुर यो लिभरेजिङको विषयमा तपाईँहरू भिडियो चाहनुहुन्छ भने प्लिज म एकछिन रोक्न चाहन्छु कमेन्ट होला लिभरेजिङको सब्जेक्टमा म भिडियो लिएर आउनेछु लिभरेजिङ ओके धेरै कुराहरूलाई चाहिँ लिभरेजिङ गर्न सकिन्छ सो यहाँ अब समस्या डेन्जर कहाँ हुन्छ भने हेर्नुहोस् है किन किन यो अथरले अथवा हामीलाई चाहिँ यो यो फर्मुलाले हामीलाई इदेखि एसदेखि बी र आई क्वार क्वाड्रन्टमा हामीलाई सिफ्ट गर्नको लागि विशेष किन पनि अनुरोध गर्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् मुख्य कुरा अब तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईँको यदि तपाईँ हाम्रो यदि इन्कम भइदिएन भने के होला यदि तपाईँ हाम्रो यो तपाईँ बिरामी हुनुभयो अनि त्यस पछाडि तपाईँ बिरामी हुनु भनेको एट घन्टा आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई दिन नसक्नु एट घन्टा अर्गनाइजेसनलाई दिन नसक्नु भनेको इन्कम सो यो प्रब्लम छ र यहाँ हेर्नुहोस् त लाइक सपोज मार्क जुकरबर्ग अथवा कुनै बिजनेस ओनर्स बिरामी भयो भने पनि उसको उसको इम्प्लोयरले चाहिँ उसको काम गरिदिन्छ उसको सिस्टममा काम गरिदिन्छ र उसको चाहिँ लगातार काम भइरहेको छ र इन्कम भइरहेको छ ओके सो यहाँ अलिकति लेखिहालौँ उसको इन्कम भइरहेको छ time is equal to money उसको इन्कम भइरहेको छ उसको इन्कम भइरहेको छ so this is very important thing यो क्वाड्रन्ट यो यी एसबाट सिफ्ट हुनुको मेन मेन उद्देश्य के हो त तपाईँको लिभरेजिङलाई तपाईँको अटोमेटिकली प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ अथरले हामीलाई रिक्वेस्ट गरेको छ तर अब मैले यो बुक पढिसके पछाडि यसले यति मेरो चाहिँ दिमागलाई चाहिँ ब्रोड बनाइदियो र यो किन भइराखेको छ यो किन भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ र हामीले बुझ्न आवश्यक छ सो म यसलाई इरेज गरिदिन्छु अब हेर्नुहोस् यसलाई म इरेज गरिदिन्छु वाइ यो किन भइरहेछ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा why it is happening why this is happening है कोही मान्छेले किन यो बिजनेस गर्छ कोही मान्छेले किन प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्छ कोही मान्छे किन आफ्नो entire life entire life ninety percent पिपुलले चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्ट पिपुलले चाहिँ इन्टायर आफ्नो लाइफ एक क्वाड्रनमा सेक्रिफाइस गर्छ एक क्वाड्रनमा चाहिँ आफ्नो लाइफ सकाउँछ वाइ किन भइरहेछ सो यहाँ म केही म कजेसहरू दिन्छु नम्बर वान कजेस भनेको चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम हाम्रो सोसाइटीको सिस्टम स्कुलिङ स्कुलिङ सोसाइटीको चाहिँ सिस्टम सोसाइ सोसाइटीको सिस्टम यु नो हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अभियसली तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ गभर्मेन्टले कसरी एजुकेसन डेभलप गर्छ भने एउटा आफ्नो कन्ट्रीलाई होल कन्ट्रीलाई समराइज गरेर चाहिँ स्कुलिङ गरिन्छ अनि सोसाइटीले पनि एक अर्को के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन एउटा रोल्समा बसेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ काम गर्न लाउँछ अथवा चाहिँ एउटा एउटा फिक्स सोसाइटीको एउटा रुल्स एउटा रेगुलेसनमा बसेर चाहिँ मान्छे हामी धेरै जसो काम गर्न भन्न सक्छु नम्बर वान अब सेकेन्ड कुरा सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ के छ भने यो यो क्वाड्रनको मानिसहरू के चाहन्छौँ चाहन्छौँ अथवा चाहन्छन् भने उनीहरू चाहिँ फिक्स टाइम चाहन्छन् फिक्स टाइम चाहन्छन् अर्को भनेको चाहिँ फिक्स्ड पे चाहन्छन् पे चाहन्छन् अनि त्यस पछाडि उनीहरू के चाहन्छन् त उनीहरू स्टेबल चाहन्छन् स्टेबल चाहन्छन् अर्को कुरा उनीहरू सेक्युरिटी चाहन्छन् सेक्युरिटी चाहन्छन् सेक्युरिटी चाहन्छन् सो त्यो कारणले गर्दा उनीहरू यो क्वाड्रन्टमा सिफ्ट हुन सकेका छैनन् ओके सो यो क्वाड्रन्टमा उनीहरू सिफ्ट हुन सकेका छैनन् र अब अब हाम्रो स्कुलिङ सिस्टम यो छ हाम्रो तपाईँको चाहिँ एउटा एउटा आफ्नो कन्सेप्ट यो भएको हुनाले नै यो क्वाड्रन्टमा हामी चाहिँ बस्न बाध्य छौँ ए एस क्वाड्रन्टमा बस्न बाध्य छौँ र हामी बे बे एन्ड आई क्वाड्रन्टमा सिफ्ट हुन सकिरहेको छैनौँ so this is the problem मुख्य प्रब्लम यो हो अब मैले मैले बुझेको यो अचम्म अचम्म पारेको कुरा के हो भने मैले यो बुक पढिसके पछाडि मैले पनि रियलाइज गरेको कुरा के हो भने एउटा यदि म आफ्नो लाइफको भिडियो क्रिएटिभबाट अघि बढ्नु छ भने चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरालाई छोडेर म चाहिँ यो क्वार्टरमा जानुपर्छ मैले रियलाइज गरेको कुरा अभियसली कुनै समय म यो पार्टमा थिएँ एट टु फिफ्टिन थाउजन्डको जब देन आफ्टर आज म एउटा सेल्फ एन्टरप्रेन्यरदेखि अब बिजनेस ओनरमा म सिफ्ट हुँदैछु सो इट मिन्स के हो भने मैले अहिले अनलाइन रिलेटेड म फुल विशेष गरेर यो अनलाइन एजुकेसन अथवा digital marketing affiliate marketing blogging blogging यो फिल्डमा विशेष म चाहिँ बिजेर काम गरिरहेको छु र then after my destiny is go here and go here okay so यसलाई म मेटिदिन्छु हाम्रो अन्तिम डेस्टिनी चाहिँ यो रहन्छ हाम्रो अन्तिम डेस्टिनी चाहिँ बी र आई क्वाड्रन्टमा रहन्छ अब तपाईँ हामीले पनि यो कुरालाई छोडेर अझ हाम्रो लाइफमा चाहिँ अगाडि बढ्नु छ भने हाम्रो लाइफमा अगाडि छ बढ्नु छ भने तपाईँले पनि यो क्वार्टरलाई छोडिदिनुहोस् म यही भन्छु तपाईँहरूलाई र छोडिदिनुहोस् होइन तपाईँको क्यापेसिटीले भ्याए अनुसार डेभलप गर्नुहोस् तपाईँले सिस्टम बिल्डअप गर्नुहोस् तपाईँ सेल्फ यदि इम्प्लोइ हुनु हुन्छ भने सेल्फ इम्प्लोइमा तपाईँ जानुहोस् सेल्फ इम्प्लोइमा हुनुहुन्छ भने अब बिजनेस ओनर अथवा बिजनेसको सिस्टम बिल्ड गर्नमा तपाईँ लाग्नुहोस् यो दुईवटालाई कोडी छोडिसके पछाडि यो क्वाड्रनलाई छोडिसके पछाडि अब तपाईँ हामीसँग मात्र बाँकी हुन्छ बी र आई क्वाड्रन्ट अब बी र आई क्वाड्रन्टमा आउने बित्तिकै तपाईँ हामीलाई नम्बर वान के चाहिन सक्छ तपाईँको विचारमा नम्बर वान फर्स्ट हामीलाई के चाहिन्छ भने फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट अथवा क्यापिटल चाहिन्छ क्यापिटल क्यापिटल चाहिन्छ आज जति पनि अर्गनाइजेसनहरू प्रफिटमा छन् यो समयमा त लसमा छन् बट अल्सो कति पनि जति पनि अर्गनाइजेसनहरू प्रफिटमा छन् उनीहरूले सुरुमा एउटा करोडौँ लाखौँ दसौँ बिसौँ तपाईँको चाहिँ पचासौँ करोडौँ लगानी गरेर चाहिँ उनीहरू एउटा प्रफिटमा गएका अर्गनाइजेसन हुन् so so first thing we capital we investment second thing अब हामीलाई के चाहिन्छ त भने हामीलाई यहाँ चाहिन्छ एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स यदि हामीसँग क्यापिटल छ तर एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईँको पचासौँ करोड इन्भेस्ट गरेर पनि कुनै कुनै उपलब्धि हुँदै छैन अर्गनाइजेसनमा द थर्ड थिङ हामीलाई चाहिन्छ कि आइडिया आइडिया अझ आइडियालाई म फोर्थ टपिक्समा लिन्छु फोर्थ मा लिन्छु र म थर्ड पोइन्टमा लिन्छु टिम लिन्छु ओके हामीसँग एउटा चाहिँ बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट टिम हुन आवश्यक छ ट्रस्ट टिम हुन आवश्यक छ ताकि ट्रस्टको आधारमा बिजनेस गर्न सकौँ ट्रस्ट टिम चाहिन्छ the fourth thing is idea अझ यो आइडियालाई मैले फर्स्टमै ल्याउनु पर्ने थियो मैले फोर्थमा राखेँ मार्केटमा तपाईँ हाम्रो आइडिया बेस्ट हुनुपर्छ यदि बेस्ट आइडिया मार्केटमा हुन सकेन भने तपाईँको क्यापिटलले काम गर्दैन तपाईँको इन्भेस्टमेन्टले काम गर्दैन तपाईँको एक्सपिरियन्सले काम गर्दैन तपाईँको टिमले काम तपाईँको टिम भएर काम गर्ने छैन विदाउट आइडिया सो क्यापिटल हुने आवश्यक छ एक्सपिरियन्स हुने आवश्यक छ टिम हुने आवश्यक छ आइडिया हुने आवश्यक छ र यो सबै कुरा हुँदै पनि मार्केटमा एउटा कुरा भने कहिले पनि सेचुरेट हुँदैन फिफ्थ पोइन्ट त्यो हो रिस्क रिस्क भन्ने कुरा तपाईँसँग ग्रेट आइडिया भए पनि त्यो रिस्क भन्ने कुरा अथवा चाहिँ तपाईँले चलाउनु भएको बिजनेस चल्छ नै भन्ने चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन त्यो कारणले अब त्यो कारणले अब हामीले सेफ ल्यान्डिङ खोज्नु अत्यन्तै आवश्यक छ त्यो कारणले हामीले के खोज्न आवश्यक छ भने सेफ ल्यान्डिङ अब सेफ ल्यान्डिङ कसरी बिजनेस स्टार्ट गर्ने लाइक सपोज मेरो आफ्नै म तपाईँहरूलाई यहाँ एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु मैले चाहिँ वान लाख डेप्थबाट चाहिँ यो बिजनेस स्टार्ट गरेको थिएँ र आज मैले चाहिँ fifty lakh over turn over यसको गरिसकेको छु इट मिन्स के हो भने मैले आइडियालाई र एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेक्वेयर तरिकाले बिजनेस स्टार्ट गरेँ र तपाईँ तपाईँ यदि यो कुराहरू सबै लिन सक्नुहुन्न अथवा यो कुराहरू लिन सक्नुहुन्न भने हामीसँग नेक्स्ट प्लेटफर्म तपाईँ हामीसँग एमएलएम बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट थिङ इन्भेस्टमेन्ट लाग्दै लाग्दैन द सेकेन्ड थिङ तपाईँ हामीसँग अर्को हामीसँग तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै एकदमै तपाईँको चाहिँ एउटा नर्मल कुनै ट्रेनिङ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै एजुकेसन लिए बापतको एक महिनाको फी बराबर तपाईँले चाहिँ त्यो फी बराबरको अमाउन्टबाट चाहिँ बिजनेस एउटा सस्टेनेबल एउटा चाहिँ वर्ल्ड क्लासको बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हामीले बिजनेस यस्तो खोज्नु पऱ्यो लाइक केएफसीको कुनै फ्रेन्चाइजरले बिजनेस गरिसके पछाडि फ्रेन्चाइज खोलिसके पछाडि उसले उसले कुनै तनाव हुँदैन उसलाई चाहिँ कुनै झन्झट हुँदैन त्यस्तै हामीले पनि बिजनेस प्लेटफर्म खोज्नु पऱ्यो जहाँ कि लाखौँ व्यक्तिहरूले गरिराखेका प्लेटफर्ममा काम गर्नु पऱ्यो आज हामीसँग भएको like is your of business तपाईँ हामी गर्न सक्छौँ किनभने यहाँ अलरेडी लाखौँ व्यक्तिहरू सक्सेस छन् यहाँ किनभने अलरेडी यहाँको चाहिँ सक्सेस मेन्टरहरू हुनुहुन्छ र यहाँ करोडौँको रेभिन्यूहरू चाहिँ जेनेरेट भइसकेका छन् यो यो कम्पनीबाट ओके नेपालको सन्दर्भमा कन्टेक्समा करोडौँको रेभेन्यूहरू जेनेरेट भइसकेको छ सो यो एउटा मल्टिनेसनल प्लेटफर्म हो यो प्लेटफर्ममा तपाईँ हामी काम गर्न सक्छौँ एज अ जसरी केएफसी फ्रेन्चाइजरले फ्रेन्चाइजी खोलेर एउटा रिस्क मुक्त एउटा बिजनेस गरे जस्तै यो पनि एउटा चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीमा चाहिँ हामीले फ्री रिस्क काम गर्न सक्छौँ यसको लागि म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूसँग चाहिँ अभियसली फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ डिजायर हुनैपर्छ डिजाइन हुनैपर्छ नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ डेडिकेसन हुनैपर्छ दुई दुई चार महिना चाहिँ डेडिकेसन किनभने तपाईँको कुनै बिजनेसले पनि कुनै अन्य बिजनेसमा त तपाईँको रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनको लागि आरवाई ल्याउनको लागि चाहिँ अभियसली स्पेन्ड गर्नुपर्छ टु थ्री फाइभ इयर्स तपाईँसँग यसमा two four months dedication obviously हुनुपर्छ तपाईँसँग प्यासन हुनुपर्छ तपाईँसँग करेज हुनुपर्छ ओके सो यो कुरा यो कुरा छ भने चाहिँ तपाईँले यो बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ र विशेष गरेर अब महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ के छ भने यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँ भिजुअलले धेरै स्किल्सहरू डेभलप गर्ने अपर्च्युनिटी आज हाम्रो नेपालीलाई पनि दिँदै आइरहेको छ हामीले लगभग मै यो यो पहिलो सिस्टम डेभलप म र मेरो टिमले गरेका हौँ यसमा लगभग आठदेखि तपाईँको एकदेखि आठवटा स्किल्स रहेको छ जसमा म तपाईँहरूलाई सर्व भन्छु नम्बर वान डिजिटल मार्केटिङ रहेको छ नम्बर टू एफिलिएट मार्केटिङ यो छुट्टा छुट्टै इन्डस्ट्री हो digital marketing affiliate marketing blogging फ्लगिङ वेबसाइट डिजाइनिङ तपाईँहरूले मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ ब्लगिङ ब्लगिङ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिल क्लोजिङको बिजनेस तपाईँहरूले चाहिँ यो प्लेटफर्ममा गर्न सक्नुहुन्छ सिक्समा सेभेनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ट्राफिक फलाउन्सको काम गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अति इम्पोर्टेन्ट यो अनलाइन इन्डस्ट्री अथवा चाहिँ बिजनेस बिजनेस हाउसेसहरूको लागि एटमा भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ आफ्नै एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ एउटा प्याकेजिङ गरेर मार्केटमा लन्च गर्ने एउटा चाहिँ बेस्ट प्लेटफर्म तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ इट मिन्स म तपाईँहरूलाई के क्लियर पार्न चाहन्छु भने यो इजियोनपमा पनि इजियोनपले पनि एउटा प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्ने सिस्टम बनाइदिएको छ हामीलाई यु नो त्यो कामहरू सिकेर हामीले मजाले गर्न सक्छौँ त्यो सँगसँगै यसको सिस्टमले प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्ने सिस्टम बनाइदिएको छ जुन मसँग अथवा हामीसँग काम गरिरहेका व्यक्तिहरूबाट पनि हाम्रो टिममा चाहिँ next passive income revenue generate भइरहेको हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूले पनि यस्तो प्लेटफर्म खोज्नुहोस् जहाँ तपाईँहरूको चाहिँ प्यासिभ इन्कम जेनेरेट होस् त्यो प्यासिभ इन्कम जेनेरेट भने बेस्ट वे तपाईँहरू तपाईँ र मैले चाहिँ खोज्न आवश्यक छ सो अभियसली तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला अब तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू प्रस्ते तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ र अब तपाईँको टार्गेट कहाँ हुन्छ टार्गेट कहाँ हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र तपाईँको डिसिजन नै तपाईँको डिसिजन नै तपाईँको चाहिँ लाइफ चेन्जिङ पार्ट हो सो यो भिडियो एकदमै बुझ्नुपर्ने यो क्वाड्रन्ट एउटा यो इन्कमलाई बुझ्नको लागि पनि अथवा चाहिँ आफ्नो आफ्नो सिचुएसन आफ्नो परिस्थितिलाई बुझ्नको लागि पनि यो एकदमै बुझ्नुपर्ने क्वाड्रन्ट हो म तपाईँहरूलाई यही नै रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु र हाम्रो भिडियोलाई बार बार तपाईँहरूले आएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्छौँ यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि हामी पस्किनेछौँ म टिम साइमनबाट हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु thank you so much see you in the next video thank you so much